am assalamu warahmatullahi wabarakatuh Jemaah barkandan kontine aran barkir kacer kubar wani youtube channel wani warak ngati zarma ta chayu ba am inshallah daram sirinyang am tanan kular wani yako sanano ayub al mustafa am inshallah der won kun video zona dan dirga asda kal banan tarik ci ban mat kono wornga tegudu tan dola ni won mo bara inshallah der application fo kan game kan ram inshallah wal do ni kara i kan dan si am to inshallah den mudu gidi mat kan do gin tegri wona wate nimir gara ati do asin tan kal banan tan mudu gidi mat no tegri application wona borandin won mo bara inshallah dey Ah, dan kuno tin kasin tra nem sidin janum gun video aga naga na kan tum abone wal bindi mun subscribe ni ma kare se nim sin samir se wonno gana watu kin video ste de youtube bore mo kan nas kam tin ma na lot ko kulum am inshallah de sidin janum kam nyawadin kare se kan signe like ni shay hallah de dum sam won nya fo singa mo du video ay ma farinda am inshallah de nim gan wol video zara nim du mat kan gitiga application o gorandi am inshallah der inshallah ga application link ko distance video aga naga na kasine description na tande na kay do ga gorandi dim am inshallah de dina dan rgana dimi ke ban sibatta no borngi tiga no gorandi am inshallah de din le linko din kar a konen do website ora am inshallah de hinga bar ko hantuma bon a den cenda ka ganda ni dinan fuki hantumu karne wo inshallah de de no din kara konen kan ga tikes no gorandi din tikes no gorandi inshallah de chamin sibatta no ngi tiga tikes no goida A dai ni sati ban inshallah dai in ko sintin war video ara in ko chaban sibatta no tiga tikes no goida inshallah dai in ko sintin am inshallah application ko dem bana samat kan gonga di yawo ni samat kan gonga da application ngana kan sa mondo da yawo ci inshallah le application kar da feri am to er hin su de zama ne rezano si gumo um insha Allah dai samin kan gonga dakin da kan sama wanda makin zama dogo wai da na wadin sai da kan sama wanda makin bi kon snok ne wani ta insha Allah dai din guna borin gidi nan goda din na application wala harfe ni da kan sai wanda ba danga yawo insha Allah dai samin kan gonga di yawo to insha Allah dai ni godi nan go insha Allah dai dina kan gidi kan gai borin kano to insha Allah dai ni gidi kan warbo wana insha Allah dai din na kan yawo sannigate sa isaeno inshallah wden go diwone wo jirbihinka ko inshallah daka ko tubanantaga ara to ga sintina kane karn nooru day no deni gindom to insha Allah wane waza sun tana kan kare bai kan insha Allah dai a ganin kan yudu a matrin na sai 1 dollar zama ga danga setin sal halifa wono a insha Allah dai bai kan 1 dollar wani gudu a kakai ne sai wani obo to insha Allah wani gidi da kakai kai nan go ni gidi gudu 1 dollar da kakai kai nan go ni gidi gudu a 0.1 dollar ni gidi da kakai nan go ni gudu 0.05 dollar ni gidi da kakai kai nan go ni gudu a 0.25 dollar ato inshallah re sanu kan goni gidi nango mo conseil no inshallah re sanu kan goni di conseil no ne wone mo hayo era en no ki kanin se to inshallah re sanu kan goni da cine irmu kadda irmu di gidu irmu di ifon daga dum to inshallah da gidi te kan bor kar ni sido ay club na zama kan sitin kar da sitina gadin adin gunan bori di bor balance ri ganda 5.06 dollar inshallah dai misali go gana ga bar mai gano ga ko te danga dai 5 55 55 dola 55 dola inshallah da irin koyi da irin sa da irin bungo garin koyi karga di da magani ta kai tonton cin da garin ta gizo ba ga mu koyi ne inshallah da irin koyi ga ta bayan sai am to inshallah da samat kar ngongi da cin ngadi ngene aji tonton before ay tonton aga inshallah da samat kan ngongi di nangoni ngadi ngene ya à. anege dikan 1 dollar 1 dollar ngan anango ago nango mm, zero 10.05 dollar a cd inshallah ren di kan 1 dollar ya nago to inshallah ya fadni digi ngene kan 50 dollar inshallah dari Irma kar nango ren di di matno akwai da to inshallah dai sanmat karam gonga dingana an gidi 5 dollar kidna kar ate 50 50 25 22 4 inshallah de ngena ngte siro ga ngi dimo kan points go 5 dollar dum banna misale dum coin so dum modang tontana ga to inshallah de ngi de dino coin so tontana ga ga ndi ka tontana se kan 50.84 inshallah wadan ga hingin gani da yudu siro ga to inshallah da minimum withdrawal ga ti 10 dollar to inshallah misali mu irma la sabu dan redu 10 dollar ne dimal ka tem aga 100.47 inshallah dai aga 100.47 ga non ga du to inshallah dai mu ka irma application wa samat kina jara sai da to inshallah da samat kan mu application inshallah dai ngo di nango inshallah de no den kar ni gidi ga windan ni se agin ah, ah, te kan mudu agin te kan point ko non gudu de bayon kon sono bagum da ma applicants no kan settings no agin ah, te kan nungo za hina kare ga be kan agin te kan gudu wando ani gidi ka sor hiza mame irmo ndo ay kula ma ni gidi nango ye kan se ganin mun video ni gidi kan nango ina se ke dirgun video na dinna talla foguna kule kan sai kara hinka dena talafo gune kan sai kara hinka dena talafo gune kan sai kara hinka insha Allah da san kan wannan dirim koi banda inshallah de ko be duka banatin godin nango e ma mesa namat kan ngol misali yawo to inshallah de ngun nango din wone o kar irma kar dai taban simat kan ngol gida cine to inshallah de dina kara cine gida kan sam monduma daga yawo cine gida kan sam monduma daga yawo cine to nango misali brain wana o din gun video fo irum gun video wone hello do you need money sure i'm too poor Take out your phone, download Crazy Drop on your first day to win a $100 cash bonus. No need to withdraw. to inshallah ni gadi dina application ni gadi kan sai na tallagun gaban ni gadi kan dai na please fo bene na ngwaci inshallah dina kara ke ni gadi kan sai lambai da foyan to inshallah lambai zai wara ni bani musambu lambai zai wara ni bani musambi gusar mun kan gungu dia nango namun kan gungu dia nango bai zai wara ni bani musambi to lambai zai godi ma menwa a lambai zai ma menwa inshallah dai ginno hinno 10 dollar an zano ɗum ɗindu minimo withdraw ya. 10 dollar ngani ɗum to inchallah dai musamur wan lambai dai anginta inshallah dalla mai den mama wan ngin du tan dola wal binde di man ngwa mo ngin du coins fo yan wala binde fo da ba fo man ngwa mo ngin te kan leo karan mo mame ayon be ma zama ayo sinda ayo bon ayo to inshallah wala nigi dingane aso ay kan dar se na nigi dikan nango en dar se na na dinda din dan se dai go chepsi no to inshallah da to era nigi di era na ka continue to inshallah da era to nigi di kan dar se to nango mo dirga ba nango mo dirga ba nigi di inshallah wala samat kan go da kin nigi bari nigi video guna kin nigi di du kadu wadi nigi du 5 dollar nango mo dai ma me du irga hingi du 100 dollar 1000 mm, dollar mbono mut kar mo di angane ya one thousand dollar one thousand dollar inshallah dai sarmat kan go ngidi to inshallah dai nigi hingi din nango mo din kana ngo acin sarmat kan go ngidi ngidi game no ki kandi me din go ikar no coins yang application ora game wo kul sambu ki no coins application na mai wo be to inshallah dai sarmat kan go ngidi ngai inshallah wadani ngidi nango nango kanko podi ngo inshallah wadani salman kan ngo ngodi chab nom noro kam boray go godu nango to inshallah wadani ngidi noro ki go ni sai eh, ya, kan ngeni boray no e ya salman kan ngo ngidi anode ni 1 ngedi nga 1654 ngedi nga ay three 300 something a ah, ngedi inshallah sadama million dollar million 4 dizan dambar wayu dambar zangaidu waygu cindi taati inchallah day ngeen ni kan ngeen boyno to inchallah day fata to inchallah day dum gun ganda nan gonan kan goni di ganda hay way rana kidan withdraw din inchallah day sunodin salmat kan goni taati to din withdraw dum bon karan ngidi ngana asha inchallah day ngidi kan sike wona balance ngana ya ngidi kan sir won balance on ngana yap de der kugun won balance on kirwa chaban sabanda ngana to inshallah de dato nan kan hinga kan ngidi nango i kanan ya bukan ni sai insha Allah da yin ke bisa kan nuno din ka ke ni ne kan minimum withdrawing at 10 dollar to insha Allah da din to 10 dollar ni ga ka wal bina kan bisa 10 dollar to insha Allah da wal bina kan bisa 10 dollar ah, insha Allah da din banin borfo invite am ka wani ah, wora insha Allah din na kar ni di kan sai invite sanmat kan gonga di yawo so misali da bol wal balance so bon karakine san wat kan wona tin dina karakine digidi kan sequence yan agin te kan chefo kan sai invite highway yan ngin bor fo invite Allah dai an gon kator video zama dima video ka ne nim sidin dinya mun kar sai abone a nim sin jahar har so wadno gan wato kan video da dake youtube mun kana sai nim sin yan bonon kam wannan sai so wadno ga ir video zan ga kan ganam du to barbo bo mu im youtube channel wannan rakmati ta mata cha ba.